naina obwetaavu tujje tugenda kuleta n'ebitanda neddagala tosanyira ku lumbuyemwamutumanga n'okuvuma kabakaotunulya criteria gye bakozesa bantu ki abasaanidde okuzifuna ne baani abazifunye era nga mukama wange honabutamaguzi bwagambye sente zaali zenyarebu baziwa abaali bagerukabazikozesanga mu kampeyini eh, kunoonya kalulu kaabwe hmm. wenjogerera mukana akaseera mukama wange n'abantu ekintu emyoga tebakimanyi na kitegeeza ki tebakimanyi kyo kitegeeza ne criteria gye bakozesa yennyininyini ntitugenda kuwa ababoda tugenda kuwa abataxi abarestaurant bano bavendors mu butale abanamawulire ne bagamba nti n'abasomesa ne sako z'abasomesa baziwa nti buli sako bagenda giwa milliyoni asatu private schools naye wenjogera kakati obulamu bwabasomesa bwebalimu bwe nezo sente zitukanga so omulimu gwaffe nga abaka parliament wadde nga honable tamaguza agambye nti tugenda kukebera ku magumba ffe twagala tugenda kubaanika era eh, zino weeks ebbiri ddala ewange kati kamusa mm, mm. njagala kutandikira ddala kukinyusatetwakomba kantu ah, ah, kuba ekyamazima nze natandise dda okubuuliriza nti bannange mumpe ku ebyo ebintu baani abaazifuna baani abaazibb bwe tunagenda okuvira mu weeks ebiri era bigenda kubeera nga biri open tegeeze bana uganda nti banaye ku ssente zammwe ze mwalina okufuna bwe ziti zino noono noono be baziba kuba ekyamazima zino gundi ssente zalina kubeera nga zikulakulanya muntu wa bulijjo omuntu waffe omwavu ali eruwero era ensonga yezimu ku programu za wealth creation ze batusuubizamu eri manifesito yaabwe egyo emyaka etaano kino ekintu kyetuliko okumonitaringa kati kyali manifesto yaabwe eyakola giri emyaka etaano ejagwa bamaze ziba baziba kuli kyokka tibatuma baka nti mugende mukoleki muzinonyereze tugenda kubeera nga tubanika twanika obubbi bwabwe erimu na uganda onerebo kiwanda mm. ensonga ya miyoga ne paris modo gwe toli mu palament naye mm. olabika oli wali wemufumbira bana mm. bakulu bagezi baga bataganjula ensonga mwagemba kutaganjula magumba agezi okukakkana nga mwalya nte kati kisooka mu mwaka gwa 2 mu kyenda munana nali ku university omwaka ogwokubiri 28 kyenda munana eh, gavumenti mu kiseera ekyo owekikiba wandira kazibwe yali minista, yali, yali, yali minista wa agriculture hmm. think ya yeah, uh, the vice president of minister of culture yali, yali akwata byombi uh-huh. hmm. kati natandikawo program mu uganda bali bagiyita yes program mm. youth entrepreneur scheme yes program nzolayo kino kyendi nkiirirwa programu eyo hey. yes it was yes program youth entrepreneur scheme sente baalinga batwaa ne batraininga bebatwalanga ne batraininga abaana abaali ku univesity n'abantu abaali bamaze ku biseera ebyo disitulikiti yali tenafuna mubende disitulikiti twali tunafuna mityana naye nga tuli under mubende disitulikiti nengenda hmm. ne batraininga n'emikwano gyange abalala aba undergraduate n'abalala bagraduates bwe batumaliriza ne batuwasinja emitwalo makumi ana mu etaano buli muntu as my intandikwa nga babawa sente emitwalo makumi kyenda mu munana bakwa emitwalo ana mu etaano Eh, emitwalo namu eh, etaano ŋenda eh, ntandika essomero lyebayita success secondary school mm. enamigavu nagula emabaati kikumi muataano mukiseera ekyo buli baati yali kusinja enkumi satu satu gegi 32 nagula amabaati kikumi muataano amabaati kikumi muataano nentandika essomero lya secondary mm. nayina girlfriend ku university amatanonobitandika mangu yes mm. veronica veronica ali akola education nze nga nkola economics ku university nemugamba vero you are going to be my wife and you are going to be a headmistress in my school tandika essomero lya success veronica nemutwala mukyalo <laughs> yes, yes, mu 99 vero natandika okukola after we made the wedding which tuina ne batabani baffe mutabani wange ye mukyala wange era olwali mutabani waffe omukulu ali ku university suubi nze naye alina wano kikyengeza kugamu kino gavumenti ekizibu ekikyaliwo kiri kimu nti waliwo wakati wakati enjawulo wakati wensigo nempeke muzungu hmm. mm. ekimuba kya grain ekyaba kya sd abantu bonna kasita mubeera nga uh, gavumenti obwongo bwayo erowooza nti abantu ebawansigo naye abantu balaba grain eh. balaba mpeke empeke baziteeka mukasepiti nebaziteeka mukino kakati <laughs> obwongo bw'abantu bonna abaweebwa sente zine za gavumenti zetwogerako balaba grain mm. nobody sees the seed one tuzileta mchichera chichamu nga muganda yabadde abayogera bwoleeta emyoga ng'obulayo emyezi ebiri okugenda mu kalulu mm. people, ne, people never see that as a seed bo balaba grain balaba mpeke yes. n'abantu abazitwala bw'otuuka mu kyalo ng'abantu bane president museven abaweereza sentebakabanga kabadde kakaggwa omuntu talaba nsigo alaba mpeke mm it's very difficult omuntu ono okumubuuza afterwards nti wasigawa nga wamuwampeke kiringa bolaba sente za nabbanja sente za nabbanja is not a seedyes eh, eh. thats different from yoga money singa olwaliro ogenda n'obuwuliriza mwami wa lusimbi n'obuwuliriza mu kyalo buli muntu yena agamba nti yiba naife sente z'emyoga zituukako ddi ewaffe tuzirye ye statement nobody will ever tell you sente zemyoga zijja ddi ewaffeabagamba mu campaign yes mukulu museveni azibaye muzirye exactlykati olwaleero tugenda mu <laughs> parish modo eh. omuntu atandika okugamba nti ze za parish modo zijja ddi tuzirye kakati abantu azilongazi statement eyo ekyaliwo omwami wa lusimbi sente zonna zetwogerako mbu tuyamba abantu tezirina muntu n'omugwe zigenda kuyamba mwami wa lusimbi kubanga <clears throat> from the word go abantu batwala sente zo nobody takes this as a seed lwaki nze nsoose nembawo ekyokulabirako kiri mwami wa lusimbi i took emitwalo ana mu etaano as a seed sazitwala nga mpeke era mikwano gyange mingi mbamanyi bakwano bange sagala kubyogera kumanya mbamanyi bakwano gye mingi esente zina batazitwala nga nsigo bazitwala nga empeke they did not survive era abantu basi abamu bafudde naziwo abala tebasasula this man i had to pay again waliwo omukyala mutanga lusi ngaabeera mityana nga yazitubanja era nasasula mwezi ku mwezi paka sente ule nazimalayo kubanga it was alon mm. era nazitwalanga nsigo azilong az abantu batwala sente zino nga mpeke mwami abatuwuliriza nga sente zolinda ezajja mu kibiina kyabavubuka ezajja mu kibiina kyabakyala okimanyi nti mwami walusi nga abantu batandika groups nga batajetinga mutandikewo ka gurupu awo olwaleero abantu abatwala sente zemyogo era mbasaasiddemu abagenda okubuuliriza bamwami kirumira nemwami walutamaguzi gurupu ezimu tojja nagisangayo gurupu bagitandika olwaleero lubanonayo sente olumalo gino nayoneggwawo balina okusomozebwa kunsonaenkulaga ekyo tekiri ku gavumenti noekyo <laughs> mwami gundi mwami walusi mwami lutamaguzi eh. olwo abasajja babbi olwaliro omuntu gwe basanze luwunga mwe benyini mwetandika mu gurupu ne mujyayo miliyoni makumi asatu eh. ne muzirya olunaku lumu musajja ki ababbi boyogerako kuba ababbi bebaluwa bwe bali abakoze gurupu obona abazitutte obwongo bw'abantu baffe bonna bwetaaga okulongoosamu abantu batandika okutunulira sente zino sente zino sente zino ezigenda zijja abantu mulekeraawo okuzitunuulira buli olwozirako boti nga zigenda kujja tunuulira nsigo so totunuulira mpeke awo wali obuzibu naye bano abakitunulira bagenda okinonyerezako katunda hmm. lipooti egenda kuvaayotoyinza kugamba nti ngenda kuwa abantu sente nga hmm. tomaze nabasomesa kike bagenda zikolamu hmm. nosuubira nti bagenda kukola gwe kyoyagala nsuubira nti gavumenti kirakingamu kirakingira ddala nti bakwata sente ezo mu kaseera kacyamu nga bwagambye yeropyo yekka bakwata sente ezo mu kaseera kacyamu ne baziwa abantu nga zakulyabwebeerangako nsigo okujja kubira nga banobutamaguzi ndabo wanika omukono eh, ah, mbaddenzembadde ah, nsiibula kubanga eh. nze nakugambye ndi abasajja bano babbi obuzaale bwabwe butonde bwabwe babbi kati nze mbadde nsibula sebo eh. nga nebaza nnyo mwena abatava ku radio beat waliwo omwami wekisolo eyo nali simanyi nti radio beat etuuka ekisoloalina banne bawuliriza nnyo radio beat nkwerabidde webale nnyo sebo Ah, mukulundulwa emizimbo musomesa sepu ye ekibale webale butava ku radio bt namitale sumbwe musubuzi mubuulizi lule mukafenaawo webale kubanga otuuliza ebukuuku kansala ngogaawo ah, wakagwa ku saluuni mukulu sebyala boda semuto veterani gali wango ne botuliza nabo ekirema mukulu kalule ngaovuga taxi semuto mukulu kewaza emijinje ticha saara ne se, mukulu, mukulu senyimba mukisango matovu ekibaale nekyakwekaasa ngombe era we bamusuuta ne mukulu mukiibi uh, ku jinja stage njagala kubagamba abantu b'envunaanwa nti emitwalo gyammwe ataano ejja bowa ku lwokubiri gijjanjuwadde mukulu nanjwezitugambye dda eh, eh, abekaddunganamuataano gajja olinga alangira obulangizi asatu anti kati eh. abantu babeerawo ku bya bowa obimanye ebyamazzi babeerewo ne wadde watugambye zireme kuzaabuzibwa kati kyamaani nanjwe nga agenda kuba nga azireta ah, njagala kusabaaumugavument azituusa ah, kyamaani nanjwegere okay. mukibwa nabala kati njagala kusaba abakulu mu gavumenti mute pikipiki z'abaana ba bod ezmu eh, uganda yonna kubanga eggwanga lyaffesi nakaseke yoka eh, eh. gyenkiikirira se bonojja mu palamenti mba sikiikiridde nakaseke njagala kubasaba ziteebwe nsabe pulezidenti abasomesa ba purivate bafiibweko nesente ze nssf ziweebwa abantu njagala kubakubira omulanga abantu benakaseke banange mukole tukimanyi nti no ebiseera byakyeya naye mukole tulime twekalakasize munimire munimiro tusobole okubeera obulungi njagala kusaba n'abasatuusi ababadde bakomyeo okusengula abantu ku bibanjo jawesibya ebbiri enakaseke ojja wesibya ebbiri mu agasa atuusa agavene e kampala mm. nejemuva tugenda kubakolako era gwe bwoba olina kaseke nolaba agasa atuusi gana agajja gabasaleko ebibanenkola tugiyita ya kiseveni e. ono tazanyanga ku matatu sigamba mm, eh, oli ah, eh. oyo ekigambo yakisangawo buli kimumu nakyetuuma <laughs> gundi ngaojoga oba babakugoba ku kibanja ngaoli wewaffe nakaseke omusaatuusi nga ze kubira ku simu eno wammanga essimu yange eri 07576947 okubire omubaka olutamagu sikunsaba mmere eno ng'omubaka tuwe emmere <laughs> aa olina okukola kubanga kinnuma nnyo nosanga essajja ekkulu erwebirevu nalyo nga ligamba mpaayo ku mutwalo gwa nabbanja mukole bwe tunaakola tujja kuva mu buddu bwe tulimu neyanziza nnyo bweokuba kati ng'essimu teriiko muliro guweddeko Eh, mm, tumaliza ensonga ya uh, vice president luto mm. yaganiddwa okujja wano abenalemu mm. bwe bawulidde emiba palamenti kenya awo yagambye uganda si yensi okubeera modo okugendayo kumentalinga mm. president mm. wensi endala eh, eh. oh, ne bawandiika ekiwandiiko mm. mm. Eh, kuseoteriat kiddeyo e kenya nange njiyomba oluyomba ah, njagala na wabaddeko mbakitaddeko mukono okuteka aa ah, ah, sacheseko eh. secretary general yawandiise ekiwandiiko eh, ekyo eh. nakisomyeko atono ne jasi njagala nange kutumira abanakikando abatumidde ennyo mamiruta maguzi ne wansi ekakinga ekakinga wetwawukanira nemamirutamaguzi awo njakwogerako nomubaka wange omubaka wange wamita kibedi nsegumire kibedi <laughs> weriyo ah, ye mbaka wangu wa constituency tomutika migugu bino byogerenga musinka ye mukuru museveni sali kubanga kale kale ba minister tebali na maana eh, naye kubeliyo tugenda kulikola ekubeliyo limanyi ni eh, mu program erive uwo eh, tufumeka chinga tuvuje wano paka e masiriba tufulume paka wano wansi ne wamika baibawe ekubale wamika wangamba nakwezi wategeza mami ne jeno katumba wa mala mkwanugu nayo gede naye wano kuve wamika okuchana achenye gabi wundu bya mwana wewe wansa wanera asigala era ye minister <laughs> wansu wano wagudemu nayo gede naye okutukolera neno nengude nda wani jizu tayo gede kwa lugudo uruve wono boruje neruite uo lugenda kuja luje by the program ya alu tuagale je paka wamika wa Mm. katevewamika ate fulufulume lugende wali ebusunju luve ebusunju luite sekanyonyi lugende lugatte kuli kubanga ekizibu kyetwali nakyo mu buganda general kwe kugatta ezo enguudo ezawaka tulina tankarod zene zituyitako enguudo ezitugattaonolwekiwanda eh, tuwa ensonga luto eh, yakola kweyapoluto balina ebizibu byabwe bya politics ebiri ewaabwe mm. fe eggwanga lyaffe baliita uganda uganda tulina buzibu bwonna na muntu yenna agenda kukyala wano mm-hmm. mbadde minisa wa tourism nga tulina gye bayita single tourism visa nga bwokyala mu ggwanga lya kenya semu visa ekweta mu uganda nekuleta ne rwanda hey. yes. so tulimumbe tetulina buzibu bwonna naye abantu banna kenya besigama nnyo kupoetikisiwa wano nze nkimanyi hey. olwaba odm abavudde abagambye nti tetulina kyetwegomba uganda president waabwe yennyini president uh, uh, uh, uh, uh, uh, odinga yajja wano nanoonyeza president museveni akalulu eh, yes nga ali mu kampeeni wano luto twali naye ngaanoonyeza mm. president museveni akalulu e capicorwa so kati olwaye bebogera kyendowooza nti babyogedde bo mm. ah, nga bo nodinga yenyini palament ayogerebano bayogedde makulubalaza babadde kulubalaza nga lutamaguzi watera okwogerera kakati <laughs> baade ku lubalaza wamma naye tekyabadde kiteeso kya palamenti eh. kyabadde kyamuntun'oluvanyuma n'abaluto ne bavayo enkera ne bambala yero eh. nebo nebambayo nebaga nti tuyina kyetwegomba euganda ea twegombayo national resistancenabo bambala yero ah, ah, actually ekibiina kyabwe ku mulundi guno ejira mu yero era nga bagaa naffe tulina kyenenyo kyetwegomba uganda but athe end of that day <laughs> eh. fe tetuli mu comparison hmm. ne bannakenya actually weare not even in competition mm -hmm. kyetuliko kiri kimu nti tukolaganirawamu nga mwanga east africa wano omulayi wali ayogedde mulabi ngaagamba n'abawangudde emidaali eno ewaffe bakalenjiri bekenya bala the same time naffe tuyinza okugamba nabo abawangudde saidi yeri kubona bali mu kitundu kyekimu eh. naffe byanna uganda naye kisinga obukulu nze mu kino kyonna kyendaba kwekwembulesinga kibayita east african community kubanga the end of the day east african community <laughs> mm. yetugatta ffenna awamu gye tulina okubeerako kyogaa tetunawadde ekisawe ky'omupiira tulina golodi bbiri ne kenya erina bbiri kati batu kusinze eki ate bavuddewa <laughs> babadde bali wano onomwana omupolisi wawan kyogamba nti akola bupolisi atabukolera eri banange mugyewo ate obukyayo bsibula ah, abatuwuliza mudakikanga bbiri abawuza basibule tuve wan nsooka kwebaza abantu bange abalungi abekatikamu south constituence manyi nti mubaddeko mwami isaawo endejje era ensonga zendejje ababbi b'ettaka tujjanga bwenabategeeza ne imamu kansala moses eri ekawumu eyo nno yeri amaka g'omukulembeze naye nawo bonna bonna balonda kyengi uh, ah, sulaiman sambwa okwoli mwami semwanga wa radio beat kansala william shafik ebombo e, eh, mbagala nnyo abantu bange abekatikamu south katukawumu waffe naye ffenna kampeni <laughs> gyetwakola twakola emakulubitakampeni gyetwakola emakulu bita yali yagoba museveni emakulu bita namulwero distictkibagamba nti makka ebyo tebiriyotwabawambanaye mukama wange nga mmaliriza waliwo ensonga eruma banauganda mukanansonga y'abaana b'amasomero abaana baffe bali waka abaana baffe babasibidde waka twawulira nti president museveni avayo nagamba nti agasokaaa eh, ah, ah, yagamba basawo naye abaana baabali wansi wemyaka ekumi n'omunaana kuba ekyamazima bonogema tekisaanidde naye yavaayo nti nabo balina osooka okugemebwa ne balyoka babazza ku masomero so ndowooza nti tutekewo review ku bintu byamasomero mu bwangu ddala mbagirawo tufune enteekateeka butere tugenda okuzza abaana baffe ku masomero kuba ekyamazima ennaku nkaaga nyingi nnyo gyemyezi ebiri era omwaka gujja kuba guweddeko ogwo mwaka akademiki yayo ejja kubeera efudde so nsaba bekikwatako mwennaffe na tukwasaganyirize wamu tukole enteekateeka butyayo tugenda okubeera nga tuzza abanaffe ku masomero basome mpozi n'akasembayo ddala abasomesa private schools hmm. manyi nti babawa biliyoni zammwe abiri bannange trade union z'abasomesa wano e uganda zinsobedde n'omanya nti abasomesa bali mu mbeera gye balimu naye naaba bakulembera ddala ezo union zaabwe nabo basirika oba balyeri nabo balya nabayaye simanyi naye mbasaba ne sekusaba balina nti bannange mwebeerere zino sente zammwe ekigambo ekyokwebeerera mutandika ozisaba muzibanje hmm. oba kyetaaga kujja ku paalamenti mujje mutukwasaganye ffe ngaababaka tutambule ffenna tunonye sente zikoleki zibatukeko mbagala nyo mbatumidde jo era nsaba okubeera nga abemugenyi zirimala abantu baabemugenyi zirimala obamanyi bakutumidde nnyo nnyo emugenya awo wayiwawo nnyo omubiri eh, ah, wagaba bomba makumi eh, abiri zaali zaaki nedda omanyi ffe nze siri mukodongo nalebo kiwanda <laughs> <laughs> fe tuwaliwo ababaka mu palament profesa ng'olina okuddiza kakati naguza ebitanda kumi bigenda kabo gwe byatwaliromu ddwaliro tulina okugaba covid gyaliwo misene gitabawo mu bbiri abiri uh, bakakibwa okuteekawo obudde obukyamu omusana gwaka nnyo nnyo nnyo era ne balimba n'okulimba abatesitesi nti embeera ejja kuba nnungi naye omusana gwokeza nnyo abatuuze okakkananga ebintu bitabuse mukuliko eyo abo ttiimu eyo eye japan ttiimu uganda ah, kyannaku waliyo kino kyenalaba mu mizanyo egyo nga ngiraba omukulu yamala okuwangula omudaali yalwawo okulaba fulaga yaffe nemanya tituli walako paka luyajifuna ninga ati bana bale badduka abagabali akaita ku bantu oluwangulanga fulaga bajimuwa omwana omuwala yangula nasoka namagamaganga abalinzi tibaleeta fulaga ate olulala wetwagera mu africa cup of nation kyali kya mpira gyabaana bato twakuba egoolu nituwangula nitufubutukayo batukwasa fulaga abawagizi bakwata ya germany ninga ati ekyo kyatuuseewo kitya bagenda okizuula nti ah, zifaananabufa <laughs> naye nga abakulu we bali wiiki ewedde ah, kabaka uh, yasiima nakyalako mu state house eyo no state loge state house eri ntebe uh, naye ndoza basobola gifula state house engeri omukulu gyasulaawo naye nga yakyalawoku nasiima nabakungu bemengo katikiro yaliko nomulangira wasajja nabalala bangi nnyo ate nga twali twogeddeku wano ebintu binyo omukulu tamagozi nemukulu kiwanda baali wano nga bawanda muliro ku bintu byakabaka naye kakkana ate kabaka ye nabisa omuliro bwanagakakka mukakkani eh, mwawanda omuliro wano naye kakati nagendayo na, na ebitugenda byogerako okubyogerako tulina honorable hassan kirumira oyo nowe katikam south ate era nga tulina ne honorable kiwanda Uh, yaliko minisita naye nga uh, ye vice chairman mukibiina ah, uh, kyenaalemu naddala mukitundu kino ekya buganda ye atwala ensonga zenaalemu agwa ah, bwomupima ku minzaani azitoweranga ddala nga minisita naye ndooza wwali ne minisita uh, nomukulu vice chairman mukakiiko kano akalondola ensonga za gavumenti ez'ebitundu onalebo Ah, lutamaguzi newaali namulabye nga alaga olukalala naye nga alinanga olwobukyayi olukalala namulabye nga alaga ngaabantu tebafuna sente ngaabantu tebakola ki ngaolukalala lunanga olwobukyayi eh, namulabye naye nga byonna jja bitugamba olwaleero tulabe era tujja okusookera ku onalebo asani kirumi natatera kubeerawo nnyo wano abuuze ku bantu tandikiraawo abatuuliriza mwenna ku radio bit yenze kirumira hassan olukalidde nga ndi mubaka wa katikamu south constituency balamusiza nnyo mu linnya lya mukama waffe katonda kusingira ddala bannaluwero nkimanyi bulungi nti ku lwokutaano lwa wiiki eyo eno gye tukuba amabega minisita akwasaganya ensonga za greta luwero waluwero triangle yajja ne tumwanjulira enteekateeka zaffe nga bannaluwero era ffe twamutegeezezza nti wadde nga tuwulira ebingi ebibadde bibeerawo bye bamwogerako n'okutuuka okubira nti baali bamubuusabuusa omukakasa ku mulimu ogwo hmm. naffe twasazeewo netumugamba ntitugenda kukuwa omukisa nga banaluwero ah, ah, nga greater luwero ofcourse oba luwero triangle tulina challenges nyingi wano mu uganda ndowooza nti emu ku communities eziri disadvantaged okusinziira n'ebintu byebatusuubiza hmm. bakadde bafa bano olinga emundu zivuga babasuubiza bingi babadde nga babyogerako Hmm. era ne bagiyita meka ne batusuubizaekyalimeka ate ah, kyali meka kuba okubeera mu mbeera gy eri munange ate temuti obula nnyo diini yaffe yabasiramumeka kibuga kyekimu ku bibuga ebyakayakana muno munsiweotuuka eruweero notalabayo wadde akabonero akalaga nti tulina meka ndowooza okukuba kutyoboola ah, kitiibwa kyabasiramu eh? naye nga twamuweroka aminze ngaabakulembeze netumuwa alipota jitwetaga netumukwasa ensonga zaffe era ffe ngaabaka omulimu gwaffe gwa oversight tugenda kubeera nga tumulaga nga tumulaga ebyokola nga wetubateeka ku nninga kuba abantu baffe bakooya ebigambo ekintu kyetwetaaga mukana kaseera service delivery nabadde njogerako nabamu ku bantu abazirwanako emyaka asatu mwetaanobabanja abamu batuuse n'okugamba nti oba tetugenda kufuna ssente wakiri tufune general development mbitundu byaffe tegere nti amalwayo bagazimba baga amakubo bagalima uh, masomero gaffe gali kumulamwa neba otuuka mukitundu abantu abo gyebalwale nolaba kati nebakiyita meka mm. ndaba ntiebalinyoonalebrokirumiraembo uh, byoluwero tebigwa malujo abantu beluwero simanyi ba ani abazaala bweba bakutandisa okwogera ebigambo biba biringa ngaebiruku obulusi mm. uh, onalebo kiwanda mm. uh, abuuza ku bantu onaku olumu kiamaani waabwe yabagamba <laughs> werwero eh, nti kukola si bigambo <laughs> kyamani kyeyabagamba kyamani ndawula eh. badde ngamba ogamba ono eyayise pulezidenti omusota ndawula weyajiraduli endawula eh. weyajira <laughs> ebiseera ebyo yali ndowooza agenda kuvuganya na haji naduli haji naduli ofcourse nga bwomumanyi naye mwogezi kati ate bwovaawo noleto wekitiibwa james williams kinobe neye muhogezi <laughs> ate bwovaawo noleta rose eh, namayanjabwovaawo noleta saida bumba eh, bonna bonna bakwatabawanda mugulira <laughs> solwero kati mwamukirumira wuno naye ate eh. engeri gyayingiddeyawanda mulirnayo naye mbalamusiza nnyo njagala okulamusaako kubagadde ah, baffe mwenna ate era ne bakadde babensanzi wano mu studio bagreta luweero mumikirumira nemamirutamaguzi ne banamityana abatuwuliriza ne bantu ba buganda mwena aba central region ngaenaku z'omwezi bbiri mm. nga kumi nga kumi ku lwokubiri tujja kwatongoza awa operation eyakisoboka is a household income campaign gyetugenda okutambuza mu buganda yonna era mbasaba ababaka baffe mwenna betunakola nabo emirimu Oh, tujja kutongozana mumwenge naku z'omwezi kumi that is tuesday after tomorrow kyenalemu oba kyaggwanga lyonna kirimu ofiisi yange ya national vice chairperson charge central region mm. kati kiba kizibu nnyo okwawula kiwanda ne nrm yeah. uh, because that is my area of jurisdiction nga omukulembeze awoyita yekowa ah, eryo likowa eryange lyempitamu uh, naye uh, njagala okwebaza katonda abakuumye ate era n'okwongera okwekuuma ekirwadde kino ekya covid-19 okwongera okubasaba mwenna bannayuganda mukimanye nti okugenda kwaffe okwa level 4 oba level 3 eh, kuli entirely in our hands kiri mu mikono gyaffe okusobola okukyewala okola nti no tusobola okuwona ekirwadde kino okuba nti tetugenda ku leve eyeddako ate n'okwongera okubategeeza nti omusana guno nga bwe gwaka gukutegeeza kweteekateeka omuntu yenna anaabaako ekintu kyateekateeka takiteekateeka ngaenkuba emaze kutonnya omuntu anaasimba emwanyi newankubadde onoozisimba mu gwa mwenda tosima binnya mu gwa mwenda omanyi walusimba ekizibu ekiri mukyalo eyo hmm. kati omuntu agala nagaa nti katulinde enkuba kati enkuba egenda okujja nga ayina okusiga ebijanjaalo ayina okusiga kasooli kyovaola bantu bawa emwanyi nezikalira ku lubalaza aziterekaawo yakubanga tasobola gamba nti kasimba emwanyi nga sizoni tajja kuba na bijanjaalo hmm. kati omuntu anaaba successful ng'anasimba emwanyi eithe azisimba kati oba abeera kati ebinya biri rede obusaabwo nabiteekamu nabiteekamu empowa wetonyera yes bwoba nonoona obusa enaku zino tubunoona eyo mu lukoola kitegeeza nti olinaku buno nange omusana gukyayaka ate omusana bwe guba gwaka buwewuka kubanga oleeta bubanga nfuufu opakira mm. bulungi mu kutya so tubasaba nti obanga oneteekerateekera sizoni eno giteeketeeke kati nga bukyali tolwawo kulinda nkuba nga emaze kutonya kwayo mala okutonya ojja kuba tosobola kweteekateeka bulungi omusana gutukoseza abamu ku bonna baddeko mu kyalo mwali musize abamu basiga balaba bino ebiro ebyankuba ebyasooka nebalowooza ndowooza enkuba etandise hmm. netusiga abamu netusiga kasooli nebasiga ebijanjaalo nebikaze olwensonga nti enkuba eno teyazaako nnyo nga beyalina okuzaako ah, so naye manyi nti uh, program zaffe banakisoboka manyi zitambula ku mulundi gwe netwasimba ekazi kumi ezemwanyi olwedde uh, zigenze zipiikinga zitawanyizaamuko omusana gubaddemu olumu zisimba ku ttaka lyani ku, ku bibanja byaffe awange nga nze ne ofcourse ne buli muntu asimba wakaawe hey. Eh, tukubiriza nyo abantu baffe minimum is one acre 450 trees of coffee okay. that is our campaign buli famiry okubanga atlast erina ebikolo 4emyaka esatu ngaonoga emyaka esatu oba onoga era tageti yaffe tulowooza nti oluvannyuma lw'emyaka esatu esatu kitundu twagala omuntu oyo ngaasobola okufuna kiro kumi ku kikolo kyemwanyi ekikolo kimu ekivamu kiro kimu yes bwaba alina ebikolo kikumi nga olwalina kilo lukumi yes, waba alina ebikolo bikumi bina mu ataano olwaba alina kiro zemwanyi enkumi nya mubitaano eh? bwatunda kusinya enkumi biri biri which is the, been the lowest mm. kukibooko aba afuna milioni mwenda mu eka hey. Eh. then bwafuna sizoni biri sizoni ndateba nungi nnyo ngaeno esooka eyinza okumwanga emwa hafu kitegeeza at least omuntu oyo tuweasure nti ku eka yeeyo emwanyi asobole okufunako between 12 and 15 million shillings mm. thats our target ku muntu asokerwakokubanti buli muntu yenna ayina ebikolo bikumiramuatano ate nga ayina ebikolo bikumi bibiri ebyo ebitooke byatabuseemu because tukola intercropping ayina okuba nga atabiseeko ebitokekibaita food security ah, eyo niwe abadde ababuuzako obubuuza hmm. ababuuzako enaku ate onalibuto amaguzi yabayigiriza okubuuza ku eh. bantu eh, abantu eh. onalibuto amaguzi buuza ku bantu tekaweza <laughs> dakiika ah. <laughs> sebo neyanziza mukama wabe manyi mwe mwemuba temukimanyi nti eno yepaalamenti y'abantu ba bulijjo betukiikirira eh. era ffe tubaneze bayita matter of national importance eh. bazimanyi bulobeera mu parliament eh. matter of national importance ate togireeta nga debate ewedde <laughs> ogitandikirawo then ne bagamba ku odapepa mm. then ne bagamba kati matter of national importance ziwedde kati gwe kyokola bagiyita communication from the chair kati fabateesaabo ne tutandika ne matter of national importance sebonzikiriza mbuuze kubansini kufunika mu parliament abantu bese mutombala musiza akonyo abeka peka mbala musiza ako abeka sangombe ne nakaseke mbeba zabali mukola mwe bali kubanga mukola mwe karaka asize munimiro ndowooza mujjukira enkola yaffe gye nabagambanga yeekalakaasa mu nnimiro kati tolinda mmere ya nabbanja <laughs> n'obukunkumuka buno bwebabazanyira ku bwongo njagala kusaasirako bannaffe abafiiriddwa njagala kusaasirako mukadde wange semwogereraawo ekitundu kitalo nyo ekyokufiirwako omuwalawo mu nalweiso omuwala wa myaka 18 yalwadde omutwe ennaku bbiri n'afa abadde waka awo kitalo nnyo n'okusaasira ab'enakaseeta sebo mukulu kigundu n'abaawo kyamaani waffe mutibwawo ekibaalo kubasaasira olw'okufiirwako mwami serunkuuma toofa kitalo nnyo ne mwami serugo omuvuzi wa takisi sebo naawe nkusaasiddeko nnyo alina mutabani we daani yabadde atutta abadigize hey. Eh. mu bidongo wali munongo ne bamufumita ekisoebidongobikyaliyo eh, eri ewaffe gyebiri era twagala kubagamba bagundi eh, nokolona akola kampala ewamumwina ebidongo amabaala eyo gakola emipiira gijjuza okuziika kujjuza <laughs> gati nolwekyo naye kolona kanaabasena simwe mulina amalwaliro agali obulungi ne gavumenti ebafaako ennyo <laughs> mujja kukyejjusa kibagambakubanga nzondaba nzondaba ndi mukulembeza omukulembeze eh. olumu sigenda mu bantu nentuma hmm. kubanga omukulembeze buli wolaga abantu bajjula nga mbasaasirako nnyo ebiseera byammwe naye oyo naye bwatyo bwe bamuse njagala kubasaba abantu baawo muno nga abebbaala eyo etazikizangako obukya gundi ebeerawo <laughs> mwekube mu kifuba olumufe tubagamba ebigambo bino mugaakasajja ako kalugezigezi eh. njagala kugamba abekabogwe eddwaliro lyekabogwe ebitanda byammwe kumi nabiguze hey. naye olwokuba nti ndi vice chairperson wakakiiko ka palamenti akaloku government park twaweereddwa obuvunanyizibwa okwetoloola eggwanga lyonna nga tunoonyereza ku sente ezagabibwa eza korona okuba oba zaatuuka zino zemuyita eza nabbanja so nyinza okubireeta si mu wiiki en ejja naye nembireeta mu wiiki eri njagala kusaasira ennyo n'omukadde waawe semuto bamuyita nabbanja agafere gavudde ne kampala nga galina akuuma akasala ne gasala emwanyi ze zonna nemmere yonna nti kiro naddukira ku poliisi yesemuto naye ne poliisi nga terina amafuta nga terinaawo na motoka muzeyinabanja nkusaasiddeko nyaawe semuto munange olwebyo ebyakuguddeko naye okusaba abakulu mu gavumenti obubbi bwebisolo bungi nyo ewaffe nakaseke simayimuewamweyobabanzi eh, eh, be <laughs> era njagala kusaba bannanga abantu baffe abenakaseke semuto kapeeka kasaŋombe muddeemu mukole enkola yaffe eri ey'ek7 eribbi ne bwe liba libbye nkoko mumanye enkola yaffe ey'ek7 nze nkugaye ki7 kitegeza kuba mugo eh, nze nkugambe kiseveni kyaffe mwekolemu security tusobole okuddamu okulunda njagala kugamba abeekaddunda hmm. bowawolo yammwe ngenda kubaweereza emitwalo gyammwe ataano ku lunaku lwokubiri ngenda ziwa mukulu kyamaani nanjwengo w'ekabeere aba bowaholo yenvunaanwa ye nalongo nalwoga nammwe mbaweereza emitwalo ataano ku lwokubiri bagireeta ababoahoro yesegali enamu emitwalo gyamu asatu gyemwaŋambye egyetagisa okudabiriza boa najo ŋenda giwa mukulu nanjwenge ku lwokubiri agireete n'omukyalo ono ow'emiggo wekaasa ŋombo oyo gwe mwali mwaŋambako naye ŋenda kumuwa uh, sente ziwa kyamaani mutibwazireete sebo neyanziza nyo omukisa gwompadde naye kantu katononyo kensaba pulezidenti mm. nga mugenda mukugira mbadde njoka okwebaza bannaffe betubadde nabo musitwago nono nalebo kirumira wakajja hey. Eh. tubadde nga tusaba ekkubo lyaffe eryawo obulenzi kasa ngombe nakaseke kapeeko diwa kolasi lyatebebwa mu bajeti liibwe kolasi nerigabibwa kampuni ya siko nerigenda kuviira ddala zirobwe actually liva kabimbiri kuba twabadde eh, eh, liva kabimbiri mm. uh, kasawo nelijja zira obwe uh, eh, eh, eh, nelijja wobulenze aha wobulenzi kasaŋombe nakaseke kapeeka naye kyenjagala era kyenagambye abakulu muzanyira nnyo abantu ku bwongo eh, amakubo gano ne gayisibwa eh. anti kati eno eh, kampuni era yeyakola ekkubo lino litali lya mutindo mulungi matugamatuga tubasabalikole nekkubo eriitewo onalebo kirumira ekkubo lyakalule semiyungu bowakibaati eryo nalyo likolebwe nembasabamu abayunula mukole ku lutindo olwagwamu olwamayanja wano ewamika ekkubo erijja ekalege hmm. tubadde tukyali bubi nnyo nembadde mbasaba era lino ekkubo ŋŋenda kulirondola ekikulu kati nina obuvunaanyizibwa ngenda kufaayo ennyo kubaba obeera chairperson wa committee obalumba abakulu bano ekinaaba kiganye tukaluba tuka etukanye ngono bwagambye tumanye nti ddala bano abasajja baali baferetugendeonalebaokiwanda yagenda osooka otuvunulira obugenyi kabaka bwe yasiima n'akyalako mu state house mm. nebasinkana ne purezidenti yoweri kaguta museveni nettiimu mm. yali awo yonna twali twakwogera wano ku wiiki eri yennyini eyo yetwayogera ku sande mm. nemuvunula bulu nnyo kabaka bwe yayogeranga ku matikkiro ago ag'emyaka 28 enkoni akati nemwogera naye katuba tuli awo ng'ali mu lubiri ayage omukati olukati bakabaka yaba akyaziza eh, naye kyebo profesa eh. ono omukulu zirimala luli yajja wano nelisiti y'abantu bebagabidde obwambasada eh. aba facebook bebaabawa nemugamba nti olukalala eh, lwambasada lwebaleese olwo lwabafere abafere baliko batuula mukiwana yaliko ano ah, teyaliko eh, yaliko ono naye yaliko muwetake <laughs> era sewo yensonga lwaki kugambye eh. atunyonyoleko nga tanayogera twalaba omukutu gwabafere <laughs> ku gundi obunadde tumayigwagwe bakuwadde ogenda olwane nerumbuye jeno <laughs> waffe omulungi naye lwenakulaba kunanka nengamba mukulu zirimala nti kati abafere batuula bali ne bagabira abantu ebifo ku social media ndi kiwanda nkuwadde track again kati mwaka de eh, aluride na nanywa ne kukawayinike kumba abafere be bafumba ebintu eh, ono ne kiwanda abiulide bino niku tandike mu kowero kabaka ukyala yakyala oli wadde mbo kutandika kwecho kutamaguzi kyagamba ya eh, twakola mwenso bipo olwo bwe twali twagamba nti empologoma yaboggodde empologoma teboggola ekola etya ewuluguma eyawuluguma empologomaluvanyuma bwe naddayo eh. nenjijukanaa mm. kwali kuba kuwuluguma eh, empologoma teboggola yawuluguma mm. empologoma bwe yali enkoni yawuluguma eh. era twagala okwetonda olwokuba twali tukyogedde bulaayogera kuboggola ah, okusooka njagala okwebaza omutima omulungi ogwabakulembeze abakulembeze bulijjo okusinkana olusi wabaawo ensonga eziba zirimu akanyola bica uh, oluvanyuma lwa ssaabasajja kabaka okwogerako eri obuganda ngaali enkoni ku matikira g'emyaka 28 hmm. ate uh, president museveni yamuyitanga mukulu munne ne babaako ensonga zebayogera ekituufu kiri nti nti ensonga ezo tezaali mu lujjudde mm. era yali closed meeting okusinzira ku bigambo bya katikkiro byayogera uh, katikkiro atugamba nti bwe baali basinkanye sabasijja kabaka bano bamuwerekerako omulangira wa sajja owekitiibwa katikkiro wa buganda uh, ndooza kwaliko n'abantu abalala baali babiri abawerekerako um, um sabasijja kabaka okugenda okusinkana president nze nno kyendowooza nti nkola nungi nnyo eri abakulembeze kubanga ebiseera ebisinga bwaba nga tewabaddewo okuwuliziganya bwe kutyo n'enkiiko ezo ezawamu bwezityo temusobola kumalayo byonna okuva olwo purezidenti abadde tayogerangako nnyo mm. ku biki ebayogerako naye olunaku lweggulo purezidenti yasinkanya olukiiko lwa vision group nga bakulembeddwamu executive yaabwe bagenze mu state house purezidenti nayogera ofcourse ku byebayogerako ne ssaabasajja kabaka kubanga obwosoma vision wolwaleero lwolaba kuba okuva luli lwebayogera president avangayo okutubuulya biki ebaali bogenza okwogerako uh, wadde newange ndi central executive committee member tetubyogerayes byasigala byakyama mu kwogera kwa president eggulo yategezeza nti neyayogera ne eh, saabasajja kabaka ronald mutebi owokubiri naye ne batamalaayo kubanga saabasajja ali mugonvugonvu mm. era president ategezeza naye oluvanyuma nga saabasajja kabaka amaze okugenda okujjanjabiwa nga ayina embavu eziwerako bajja kudamu basinkane balabe engeri gyebamulungulamu ensonga mukwogera ku kino pulezidenti akonye ku kyettaka nagamba nti naye ekimu ku kyetulowooza ekimu kyetwayogerako kyekigambo ekyettaka ekya mairo n'abantu okugobebwa ku ttaka pulezidenti ngaagamba nti amaanyi gonna tulina okugateekawo ffe n'obwakabaka ne wonna nga tukoleramu okuba nti abantu baffe tebagobaganyizibwa ku ttaka Uh, nze ndowooza nti that is in good direction uh, kubanga bweyogera ngaogenda kwogera ku ttaka notasinkana saabataka the biggest landlord whois saabasajja kabaka realsirowoozanalinaokuba uh, um, mukowa eryo yes kubanga ofcourse kabaka waffe tumwita saabataka hmm. era tukitegeeza ttaka jo nabadde nyina omukutu gwe nabadde mpandiikako nembagamba nti mu buganda tewaliwo omuntu atayina ttaka aa mm. uh ah, -uh. Ah. nzenga siina mu buganda gwe tulina ettaka lyaffe litugatta liribak eryo lyaffe si yes, yes kati mu buganda nobodyzesquater Hey, eh, yes. abaganda basinga naddala ebika yes. bobaweddirano tulina obutaka bwaffe soba oyogera ku ttaka toyogera ku ttaka kiwanda leka lyabeerako ne mutabani we walusimbiki olisuubi lyokka wabula yogera ku ttaka bw'oyogera ku ttaka bobera bobori mu ekereziya noyogera kutaka omuntu alaba lubaga netaka lyo neri ekereziya nga nayo limukwatako mm. boyogera kutaka owefumba alaba ntandika okutunulira ebakka ku butaka bwaffe ah, mukyala wange nannono atandika okutunulira ennono ewajjajja muteesaasira mm. kubanga that hmm. land is too belongs to us as baganda Ah, butontunuli obwakabaka bwa buganda nettaka lyona eri obwakabaka because tetutunulira butunuulizi no nikibanja kyembeerako kyova olaba nti is a very sensitive issue gyetwetaaga okukwata kubanga mu buganda kiringanga nali njogera nti obuganda ku ttaka liringa bwoyogera ngaolyekaramojja ku nte ekaramojja bakuwulya obuwulizi nti nowabbya ente oli teyetaaga kumanya nti zabadde zabajiye oba zabadodoofi oba zababokora zaba its bout cow ente yaabwe ente yo it's, the, it's part of their culture era olunaku olumu omuntu omu yali asaga natugamba nti e, eh, bwobanga obadde musomesa nekakutanda ngaoli mukirasi yabakaramujja mm. nobagamba nti ente tano tolako ente satu zisigalawo mumeka oyinza obutava mukirasi otolako zaki bakubuuza nga zirazeewa <laughs> thatshowthekikutozaakoyes bokubakaramujja ekintu kiri kimu kyokka ente kumi gattako tano kati jozijezo tebamanya oyina kugattakokugattako bakkubisaama kaba nokokutoolako nokugabiza mubakalamujje kikwatagana ku nte tekakola ekyogeza oyina gattako bugasigattako nkaaga nti zibakinanakaa gyezivudde kyekyo tebakikubuuza naye kasitoogeza nti toolako nkaaga obagabizaamu basatu kanti otugabiza nani kuba bava ku kyokubala okuli mu kirasi nebagendabalaba ente zaabwe zigenda kuga so thats how sensitive the land issue is in buganda ogamba nti mailand eh, eno eriko obuzibu oba oyogera ku buganda yes era omuntu yenna alina okwegendereza okulowooza nti toyogera bwogezi nti olwokuba lutamaguzi tayina kyapa it goes beyond echapa cha kiwanda ne lutamaguzi nechapa ne, ne, ne chamugana it, it goes now to the culture it goes to the pate ku clan headquarters kigenda ebenabenabenabena biri encampassed mu, mu, mu nsonga eno yettaka so kyovala batulina ogyogerako n'obwegendereza bungi nnyo ekyomukisa omulungi president engeri gyagyogerako president yakulaze nti amaanyi ge gonna ayagala kulaba nti abantu abali ku, ku, ku, ku mataka mm. tebagobega tebali mu kugoba mukugobwa mukugobaganyizibwa gobaganyizibwa nze jajange nasana ili salongo makubuya yali taina ttaka was mukopi Hey, yes, yali mubudamuyes uh, copy family uh, naye jajja wange mubaggu mukibaggu yayina ettaka ddeni ngeraba weyitawo ebusunju nolengera olusozi lwonna tugamba ah, olusozi lwaffe olwabefumbe ewa mubaggu hmm. mukibaggu walusimbi hmm. oyo hmm. however of course eryo nga uh, tuva, tuva musiga ero lyerimu of course ne jetusibuka eri musiga jetusibuka ebaka ebaka mm. uh, that's kasolya nene no. kusiga lyaffe uh, tuli namungo nalyo tulina butaka bwaffe kakati naye nga ebyonna bivuddeko ffe bwe twali tukula kukyalo twakulira ku ttaka lya abudu lukalamuko haji abudu lukalamuko nga yayina ettaka nga kutulina hmm. ekibanja katulukalamuka jafa nze bwentandika okulaba obuzibu bwe butandikire okutandikira mwami ga lusimba nga yabawo agenzi avaawo kati bulukalamuko bwavaawo abaana bagabana mm. abaana batandika okugabana wano wa sebbiri wano wa muhammadi wano wagundi newamuomwani nebagabanawo balina okugabana kuba abaana babangi kati webagabana mufuna landiroodi omupya Mm. landrod omupya atamanyi nnyo nkolagana yammwe ne ajabudulukalamukoyamwegemwajjawo kakati enjija gyemwajja niwe mubanga nengeri gyemwajjawo ntuufu jjajja waffe awe twamuziika kakati tayimu etuuka agabanye ewamwe nti temumanyina ati ah, wanowani nti mwemwagwa mu layini ya mutaawe nagenda okudonga bati ah, kati awo ewamwe ne mutaawe gwe bwogerako temumumanyi naye mwana wa abudulukalamuko wabula yeyagabanye ewammwe kati abudulukalamuko olumukutuseeyo mufunye landlod ompaa mutaawe hmm. mutaawe of course ajja ne interest empya interest ze of course oba mwana yasoma yakola ki yebiri ebyamwe byokuba nti mwali mu mwana ayagala kukola ufam ayagala kukola ufam ayagala kulunda hey. Eh. ayagala kutunda olumu kati asanga ekibanja kya nasanairi saalongo mwina eka munaana mm. abagamba kino kinene nnyo kubanga kati naawo aja abudulukalamuko takyali mu kibalo ne plot bagigabanyiza naawe this time mm. olwo oli wa mutaawe yelandlodamu mupya landlord wamu mupya agenda kujja ajja with the other interest interest zino obanga tabasonyiye nnyo bwalaba mulemeddeko afuna jje n'omu aina emmundu aina amagye amugamba nze nkuguzizza kati muvudde ku abudulukalamuko mugenze ku mutaawe mutandise kati ow'emmundu eh. kati ow'emmundu agenda okujja ye akola nga n'ebyabudulukalamuko tabimanyi alaba yaguze ku mutaawe ate interest ze zirina okuba nga ziri covered mm. kakati bino byonabyonabyona bigenda okukola so ebyo ebisinza okweta obuzibu ennyo mu milo land katono yowe mundu aina amanyi katujukira nti obusuru bwetwateekawo basinji lukumi mbagana mm. okolaaina makulu busuru bulimu makulu kinze nve wano ngende nkuŋŋanya esinji lukumi ewa nasana irisalongo makubuya nkuŋŋanye newa danieri newa buwembo abuno baliranw abafe abomukyalo mm. kata kuŋanya esinji lukumi lukumi ebibanja nga kumi nabitaano zisinja omutwalo gumu nekitundu hey. tajja kujjayo kyokka the same time newankubadde ayina ekyapa naye talina kibanja omanyi ti waliwo abantu bangi abalina ebyapa naye ngaayinza nokutuuka kumuziika nga tibasobola hmm. kubaako oba muziika kubanga bweoba nekyapa ngaekyapa kyo kyonna kiriko olwedde abasenze hmm. kitegeeza owa ekibanja akusinga kuba tebasobola kukuziika mu kibanja kyamu ah, ah. kubakati that now becomes dio ownership nze nako ekibanja kuinga kyapa kati ekyapa owekyapa kati obuzibu onawe buli relationship eno eya mutaawe relationship osanga yaliwo wakati wa nasanairi saalongo makubuya najabudulukalamuko kati batani ba nasanairi saalongo makubuya basibaggala bataata bange bannalumansi basenga bannabaggala bagenda okutuuka ekiseera bagabana ekibanja kino kale ate nabo eyeka ziri omusanvu bafuna interest egabana bagabana eka musanvu ono atuteke mukitundu ono ataano ku kikumi ono akoze bati ate bafunye ne landlord omuki <laughs> omupya landlord omupya agenda okutuukawo ng'alaba akavuyo nagamba bano sijja basobola kambatunde abaguza omusirikale waabaguliza omusirikale ono geno so and so mm. ye bamanyi nti alina amaanyi yagenda kujja ayiwa amaje ku ttakaetrakta ekirozisende mugenda okutuuka ku makya ng'amagumba ga nasanairi salongo makubu yaebijja byasengiddwaba basonyiye nnyo alekawo kapaati katono nnyo baziikamu jjajja wammwe hmm. kati awe tusingire ddala okulaba entalo ezisinga obungi kyawe wali awo tunoze tutya eddagala ey'ekintu ekyo tweyanziza nnyo tweyanziza onorebo uh, onorebo uh, kirumira ensonga za onorebo kiwando zuulidde okukyala kwa kabaka uh, e, e, okusiima n'agendako mu state house kukwatagana ku nsonga za ttaka oba byabadde birala Ah. era ah. wekwakwalagala ku nsonga za ttaka kigwe kiwalabyewaawo uh, ah, okusookera ddala nebaza mukama wange ono okutangaaza ku genesis oba ensibuko y'obutakkaanya ku nsonga z'ettaka mm. naye mbadde njagala okutegeeza eggwanga nti wano redi tulina amateeka agafuga ettaka agakolebwa edda agakolebwa edda agaliwo mm. naye ngaebimu ku bigendererwa by'amateeka ago waliwo kye tuyita due diligence mm. ng'omusirikale tonaba kuva gy'ovudde genda kugula kyawo mm. nakusenda bantu kisaanidde ogende osooke onoonyereze biki ebigenda maaso ku ttaka lino mm. naye olw'okuba nti beekweka mugamba nti nguza ettaka nga baagala okwolesa obubbi mm. yensonga lwaki bajja buzi nga tebafudde naye ogoberera amateeka ne bagenda ku kyalo ne basenda abantu ne batema emwanyi z'abantu ne bajjawo kasooli nga baagala kubeera nga babba ettaka so naye okuddayo ku mulamwa ku kukyala kwa kwa mukama waffe baffe saabasajja kabaka emengo hmm. nze njagala okubeera n'endowooza egamba nti oba oli awo tulina okutunulira on the positive side nti kyabadde kirungi abakulembeze bano ababiri okukolaki okusinkanamukwogeramuko kituwa essuubi nti wakyaliwo level of communication mm. wakati wa buganda ne gavumenti eyawakati kati awo nno bye bayogeddeko byonna nera ndowooza nti ebimu ekimu ku kintu kye baayogeddeko oba ekinyusi yensonga y'ettaka kuba mukana akaseera yekoze eki yeriwo bw'otuunira purezidenti museveni yali ekyankwanzi n'ababaka be hmm. abenrm yabeesibako nnyo n'abagamba nti bannange tugenda mu paalamenti naye ensonga y'ettaka eno njagala ekola ki egwe egwe bwe yali ayogerako eri eggwanga ngaennaku z'omwezi mukaaga nga mwenda ogw'omukaaga hmm. uh, ku heroes day nga tu, tuli ku myaka asatu mu ebiri nga bali mu bufuzi ekololo mm. era naavaayo n'ategeeza eggwanga nti kino ekintu kyettaka wano ebuganda e it is evil kati ye muntu omu era asenvudde najja nakyaza na saabasajja kabaka ng'agezaako okubeera nga, nga boogera ku, ku nsonga eyo naye wano nzi kyenjagala okutegeeza bana uganda nti ettaka wano ebuganda oba wano ebuganda e e, ekintu ekitufuula kabaka waffe nti kabaka ttaka kuba kabaka eraniroodi waffe mm. era erimu ku ttaka tugamba ettaka lya kabaka kiba kitegeeza nti mu buufu bwe bumu bwojja n'otandika okuyingirira ensonga z'ettaka nga toli elaborative obaoyagalakuwamba ekyamazima mm. wano ebuganda ekitufuula nti tuli bamaanyi ttaka kuba ebyobugagga byonna obaoliawo byagenda ddanabala balina ettaka mukama wange hmm. maama wange ali eyo eruweeru ng'alina ennimiro yekwakeera n'alimira hmm. bwe bugagga bwe takyalina kintu kirala kyonna wano ebyobufuuzi ebuganda byazingama tebikyatambula kyetusigaza kalimiroko okeera ku makya n'ogenda n'olima n'ovaayo n'ogenda n'okola emirimu so okuvaayo bo ne balowooza nti tekigenda bagala kuleeta nongosereza ze baagala mm. naye ngaennongosereza ze baleeta zinyiga muntu wa wansi ekyo kiba kikyamu ba mukama afe baffe saa sajja kabaka weyali bwe uh, twali tukuza amatikira ge enkoni e mm. yavayo n'ategeeza eggwanga nti bananga ensonga zino ez'ettaka ez'okubeera nga baleeta ennongoseza biyinza okubeera nga bigenda kuzingamya buganda okuzza emabega buganda era ensonga lwaki abantu ennaku zino ekintu ekyo ffe ngaababaka palamenti batutadde ku nninga buli woolaga wonna mu constituency ensonga gye bakwaniriza nayo yattaka nenze nasimanyo nti ffe ngaabaka ba buganda nga tuli mu kabondo kaffe akaako kasi mu palamenti nga tukulemberwa mukama waffe uh, muwanga kivumbi hmm. twakkaanya bulungi ku nsonga z'ettaka ne tugaka bakole byonna ate munaye kikusinga okukusesa nti wano ebintu amateeka gajjanga ebyokusaaga kibanga ekyokusaaga ettaka ettaka ettaka ogenda olaba nga kitandisa okukolaki okusajjuka hmm. naye twakkaanya ntugamba tubeere betegefu tuwerebe tegefu kusonga etaka wejide mparlament nganafe tulichi